another time another day kazi ni time nyingine tena ambayo tunakutana mpala media na kuhakikisha zile info na update zote ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii wewe unazipata kirahisi ukiwa hapa hapa mpala media okay back to the topic info na update nyingi ambazo mpaka hivi sasa zina make drain kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kifo cha mwimbaji wa nyimbo za injili uh, mwanadada bahati bukuku platform nyingi na social media ambazo zina maudhui ya kurusha habari baadhi za Bahati Bukuku zimezagaa sana mitandaoni ikisema kwamba mwimbaji wa nyimbo za Injili amefariki dunia. A, tukiwa kama Mpala Media tumefuatilia sakata hili mwanzo mpaka mwisho, na leo na new update ambazo zinaweza kukuhabarisha na kujua hali halisi ya mwimbaji wa nyimbo za Injili Bahati Bukuku. Kwanza kabisa, kabla ya kufahamu yote, ningependa tuangalie historia fupi ya mwimbaji huyu wa nyimbo za Injili Bahati Bukuku alizaliwa mkoani Mbeya, lakini pia ah, amejitahidi sana kuimba mkoani Mbeya, lakini bahati yake ya kudondokea katika mji wa Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza alipofika jijini Dar es Salaam, nyota yake uimbaji iliweza kung'aa sana na watu wengi kumfahamu Tanzania akavuka mipaka hadi East Africa, anamaanisha kwamba Kenya, Uganda, kote Bahati mkubwa alikuwa anafanya vizuri sana, lakini pia ana nyimbo kibao ambazo zilimfanya aweze kusikika sana na na kumfanya awe miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana katika mziki wa gospel. Bahati Bukuku ni moja inspiration katika uh, mziki wa gospel, amewainspire vijana wengi sana kuvutiwa na mziki wa gospel, lakini nyimbo zake nyingi za ujumbe ndizo uh, zilizomfanya kwamba Bahati Bukuku awe na heshima sana katika mziki wa gospel gospel ukiwataja wasanii ambao katika mziki wa gospel wanafanya vizuri basi hautaacha kumtaja bahati bukuku kwa mara nyingi sana bahati bukuku amekuwa akipimwa uwezo na mwimbaji wa nyimbo za injili mwenzake ambaye anafahamika kama rose mwando But Bukuku ana nyimbo nyingi sana ambazo zilimfanya aoneshe uwezo wake hadi kuweza kulinganishwa na Rose Muhando, lakini unavyojua kuna kazi yoyote ya sanaa, kila mtu lazima awe na ladha tofauti. Ladha Bahati Bukuku ndiyo iliyofanya uh, ah, watu wengi sana kuweza kumpenda, hasa ile sauti yake nzito na ya kukwaluza. Watu wengi sana waweza kuvutiwa na sauti yake ah, na aliweza kupendwa sana kwa staili yake ya uimbaji lakini siku leo tumepokea taarifa kidogo ambazo zinasikitisha na kuhuzunisha ambazo zinamhusu mwimbaji wa nyimbo za injili bahati bukuku na hizi ni update ambazo zimeweza make trend sana kwenye mitandao ya kijamii zikisema kwamba hali ya bahati bukuku si nzuri sana na watu wengi wamesema kwamba ah, mpaka hivi sasa hakuna kazi zote mpya ambazo ameweza kufanya mwanamziki bahati bukuku si nyimbo kama solo artist wala hakuna albamu yoyote ambayo ameweza kutoa Ah, kwa mwaka 2019 na mwaka 2018. Kima kirefu cha msanii wa nyimbo za Injili Bahati Bukuku kimefanya mashabiki wengi wa mziki wa gospel kwenye mitandao ya kijamii kuweza kuuliza kwamba hali ya msanii wao Bahati Bukuku kwa hivi sasa anaendelea vipi, lakini siku leo Mpala Media tumekuandalia info na habari zote ambazo zinamuhusu Bahati Bukuku na utaweza kujua kwamba kwa hivi sasa anajishughulisha na ishu gani nyingine tofauti na mziki, lakini habari ambazo zinaendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii zikisema kwamba Bahati Bukuku amefariki dunia ni habari za uongo na za kizushi ambazo zina lengo tu la kumchafua mwimbaji wa nyimbo za Injili. I hope utakuwa umezisikia hizi habari. Kuna peji nyingi sana za udaku zikisema kwamba msanii wa nyimbo za Injili Bahati Bukuku amefariki dunia, lakini kupitia Mpala Media uh, leo nakuhakikishia kwamba Bahati Bukuku ni mzima wa afya na inaendelea vizuri huu uvumi ambao unasambaa kwenye mitandao ya kijamii ah, ni peji tu za udaku ambazo zimeamua kumchafua mwimbaji huyu wa gospel wa huenda ni shetani ah, ameamua kumjaribu mwimbaji huyu wa injili ambaye amejizorea umaarufu sana nchini tanzania kwa nyimbo zake ambazo zilibadilisha mioyo ya watu na kumrudia mwenyezi mungu